huomenta vaan minunkin puolesta. Tiina Tolonen Oulun ammattikorkeakoulusta ja Minna-Maria Maa-Laureasta ja me edustetaan myös AMKIT-konsortiota ja TESEUSta. Me ollaan Minnan kanssa toimittu tuota teseus koordinaattoreina vuodesta 2010 saakka. Ollaan aika, aika syvällä täällä TCUksen uumenissa. Ja me kerrotaan nyt teille tänä aamuna tässä, miten TESEUS voi edistää avointa julkaisutoimintaa ammattikorkeakouluissa. Tämä monellehan kirjastoihmisille TCS on tuttu, mutta se voi taas sitten siellä TKI-puolella ja opetuspuolella olla vähän vieraampi, että varsinkin, että jos ei ole mukana opinnäytetöitä tekemässä tai suoranaisesti itse tuota julkaisuja. Mikä Teseus on? Teseus on meidän ammattikorkeakoulujen yhteinen julkaisuarkisto, joka todellakin kehitettiin opinnäytetöiden ja julkaisujen sähköiseksi tallennuspaikaksi. Ja tämän testikäyttö aloitettiin jo syksyllä 2008 ja keväällä 2009 TCOS tuli kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi. Tosin se ei tarkoita sitä, että kaikki siinä vaiheessa olisi sitä vielä ottaneet käyttöön, vaan tässä oli useampia aaltoja tässä käyttöön ottamisessa. Ja TCOShan on AMKIT-konsortion ja Areenen yhteinen hanke. Ja Tämän hankkeen tavoitteeksi on aikanaan asetettu avoimen julkaisutoiminnan edistäminen ammattikorkeakouluissa, eli ollaan oltu tosi varhain jo liikenteessä avoimuuden suhteen. Ja tällöin TKI-toiminnan tulokset sekä opinnäytetyöt haluttiin saada aiemmin parempaa saavutettaviksi. Paperisenahan ne siihen asti tuotettiin ja osittain vieläkin. Ja keinoksi valittiin silloin näiden tietojen tuominen avoimesti verkkoon. Teseuksen sisällöstä. Teseushan on tällä hetkellä Suomen suurin avoin julkaisuarkisto. Tallennuksia nyt elokuussa 2016 on noin 110 000. Ihan tarkka luku oli 109 000. 121 tallennusta eilen tarkistin. Ja nyt tämän vuoden alusta mukana on olleet sitten kaikki ammattikorkeakoulut, että Högskulan på tuli mukaan vuoden alusta tänä vuonna. Ja pääasiassahan Teseus sisältää todellakin opinnäytetöitä. muita kuin opinnäytetöitä on tallennettu aika vähän, että se prosentuaalinen määrä tallennuksista niin on alle 2 prosenttia tällä hetkellä koko sisällöstä, että semmoinen pari tuhatta suurin piirtein. Ja äh, Theseus kuitenkin on tämmöisessä Ranking Web of Repositories Top Portals-listauksessa maailman kärkiluokkaa. Ja tämä, tämä tuota, listaus on, on, on tämmöinen, joka listaa ja mittaa julkaisuarkistojen ja niiden sisältämien aineistojen näkyvyyttä. Ja siihen käytetään neljä tämmöistä kvantitatiiviseen analyysiin perustuvaa kriteeriä, eli size, visibility, rich files ja scholar. Ja tällä hetkellä tuossa Top Portals-listauksessa on mukana 212 erilaista julkaisuarkistoa pitkin maailmaa. Ja seuraavaksi paras suomalainen on Dooria, siellä 35. Ja mikä tekee Teeseyksestä näin hyvän, että se nousee tuommoisessa listauksessakin Suomen parhaaksi? No ensinnäkin yhteiset käytänteet ja, ja ylläpito ja tähän Tesos perustuu tämmöiseen DSpace avoimen julkaisukoodin ohjelmaan. Ja jokaisen ammattikorkeakoulun ei ole tarvinnut lähteä itsekseen ratkomaan tämmöisiä säilyttämisen ongelmia, vaan, vaan tuota, tämä on tehty yhteiseksi tämän tietokannan kautta. Ja yhdessä sitä myös ylläpidetään ja yhdessä kehitetään, että me ja kansalliskirjasto vastataan tästä kehitystyöstä ja käytänteet on, on yhdenmukaisia, ei yhteisiä, että, että jokainen ammattikorkeakoulu kuitenkin toimii omalla tavallaan niiden töiden ja julkaisujen saamiseksi sinne teeseukseen. Ja tämä sitoutuminen tähän tallentamiseen on tämmöinen edistävä tekijä avoimen julkaiseminen kulttuurissa koko AMK-kentällä kyllä me rukkaset ollaan huomattu, että itse kukainenkin ammattikorkeakoulu benchmarkkaa toinen toistaan, että kun yhdelle ilmestyy kokoelma rinnakkaistallennuksiin, niin kohta ilmestyy toisellekin ja se, se toimii tämmöisenä, tämmöisenä välineenä myös. Ja koska Teseosta ylläpidetään kansalliskirjastossa ja heillähän on monta muutakin julkaisuarkistoa Teseuksen lisäksi, niin tämä kehitystyö, mitä siellä tehdään, niin valuu sitten myös tänne Teseuksen, että me hyödytään sitäkin kautta tässä, että emme, emme jää jälkeen muista Suomen julkaisuarkistoista, jota kansalliskirjasto ylläpitää. Ja Tämä prosessi on yritetty tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi, että syöttölomake on helppokäyttöinen ja, ja kokoelman rakenne on yksinkertainen. Että jos niitä ongelmia siinä syöttämisessä ja tallentamisessa on, niin ne yleensä sitten on jostakin muusta johtuvia kuin itsensä tästä palvelusta. Että organisaation sisällä saattaa olla sitten, että ei välttämättä olla, olla vaikka siinä kun ollaan ryhtynytäkin julkaisua tekemään, niin ihan perillä siitä, että saako sitä tallentaa johonkin ja minkälaisia oikeuksia siinä on. Ja tämä kansainvälinen menestys, meidän tosiaan tässä Open Repositories 2014 konferenssissa, niin Theseus Posteri oli jaetulla ensimmäisellä sijalla ja se, mikä kiinnitti siellä huomioita ja joka on varmaan yksi tekijä tässä meidän menestyksessä oli se itse tallentaminen. Et me oltiin Minnan kanssa siellä paikalla tässä konferenssissa ja se yleisin kysymys meille oli se, että, että ihanko oikeasti, että miten te olette saaneet opiskelijat tallentamaan itse, itse töitä sinne. Et se on se meidän vahvuus tässä, tässä, että me ei ole siitä tingitty. Ja tuossa tota Google Analyticsista kuvaa, että mistä päin maailmaa sitä liikennettä tulee Teeseukseen. Että Suomi tietysti tuossa loistaa kirkkaimman sinisenä, mutta todellakin niin käyttäjiä on ihan ympäri maailmaa. Ja kattelin tuolla kaupunkitasolla, että mistä niitä käyttäjiä tulee, niin tuota, 24 ensimmäistä kaupunkia oli ihan suomalaisia, mutta 25 oli Tukholma, 35 Lontoo, 50 oli Ho Chi Minh City, ja 57. Pietari. Ja tuolla tuota, tarkastelukauvella siellä oli istuntoja ollut yli 133 000. Ja muutamia muita tilastolukuja tästä. Ladatuin opinnäytetyö on tosiaan yli 200 000 kertaa ladattu. Se on marraskuussa 2011 tallennettu TCYks, jos on Vaasan ammattikorkeakouluopinnäytetyö. Ja tänä vuonna latauksia on ollut tuo melkein 15 miljoonaa. Nyt ollaan tässä elokuun loppupuolella ja viime vuonnahan latauksia kaiken kaikkiaan oli, oli vähän reilu 20 miljoonaa, että mitä todennäköisemmin tullaan ylittämään se viime vuoden luku. Ja eniten tallennuksia on tehnyt Metropolia ja eniten rinnakkaistallennuksia Laurea. Englanninkielisiä julkaisuja koko teosyksen sisällöstä on tuo pikkusen vajaa 11 000. Siellä on myös muita kieliä. Siellä on ruotsinkielisiä tallennuksia vähän yli 4 000 ja muutama venäjänkielinen ja saksankielinen. Se, nämä muut kielet tietysti selittää sitten sen, että, että niitä käyttäjiä ja lataajia tulee ympäri maailmaa. Ja Teisoksen kasvusta niin vuonna 2012 tehtiin 40 000 tallennus ja tänä keväänä, tämän vuoden maaliskuussa tuli sadastuhannes, että kasvutahti on ollut tämmöinen. Ja kun tästä ihan oikeasta avoimuudesta puhutaan, niin suurin osa töistähän on all rights reserved, mutta TCYksestä löytyy myös CC-lisensioituja töitä. Tällä hetkellä niitä on noin 4500. Creative Commons siitä oli esitekin siellä pyöritettä ja tuo. Mm, joo. No, mitä avoin julkaiseminen oikeastaan ammattikorkeissa on? Tota, tavoitteena on saada korkeakoulu omat julkaisut avoimesti saatavaksi ja henkilökunnan artikkelit rinnakkaistallennetaan tai julkaistaan avoimislehdissä. Ja tuo on ollut vuodesta 2000, tai loppuvuodesta 2009 myös Areenen tavoite. Ja tota, R, Arene ry antoi vuonna 2009 loppuvuodesta tota, mandaatin, joka tuli käyttöön sitten 2010. Ja siinä edellytettiin, että opettajat ja tutkijat rinnakkaistallentaa tieteellisessä julkaisussa tai korkeakoulu omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Arene ryn ylläpitämään teseukseen ja tota, tuo mandaatti on tosiaan annettu jo kohta kuusi vuotta sitten, ja rinnakkaistalennuksia on tosi vähän. Ja tota, rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan tutkimusartikkelin niin sanotun final draftin tallentamista kustantajan luvalla organisaatio omaa julkaisuartistoon. Ja tota, AMKeillahan on toisaalta kiinnostusta tallentaa muutakin kuin noita niin kuin varsinaisesti vertaisarvioituja artikkeleita. Ja tota, noin 80 prosenttia kustantajista sallii avoimen tallentamisen ja Arene ja monet rahoittajat vaatii sitä nykyään ja meillekin talossa tulee, alkaa tulla enenevässä määrin kysymyksiä siitä, että hanke vaatii tai rahoittaja vaatii avointa julkaisemista, miten me sitä tehdään, mikä on riittävää avointa, mikä on järkevää, kun usein AMKeissa vielä siinä vaiheessa haetaan niitä julkaisukanavia, niin se voi olla aika vaikea niin tutkimuksen tuen keksiä sitten, tai niin sanotaan, että suhteellisen työllistävää keksiä niitä kanavia, jotka olisivat sekä avoimia, mahdollisimman edullisia talolle, että sitten myös niin kuin hankkeen ja rahoittajan kannalta järkeviä. Joo. Joo, mä Mikrofoni. Maria Rebinder, taideyliopistojen tekijäoikeuspalvelu. Joo, tuosta äskeisestä slaidista, niin tosiaan 80 prosenttia kustantajista sallii sen rinnakkaistallentamisen, mutta, mutta juuri se, että kustantajien embargoajat on pitempiä kuin ne, kustantajan sallimat embargoajat on pitempiä kuin rahoittajan sallimat embargoajat. Eli käytännössä ainoa tapa on sitten se gold open access, että ei ihme, että ei, ei siihen sitten ilmaista tapaa yleensä yksinkertaisesti löydy, että kustantajien liiketoimintamalli on rakennettu niin, että kustantajien maksamista ei voi välttää <laughs> valitettavasti. Joo, joo. joo tuo on hyvä kommentti. Tota, Eli meillä on uudistettu julkaisulomake. Jos huomaatte, että siinä on ongelmia, voitte olla meihin yhteydessä suoraan. Me kehitetään sitä vielä eteenpäin tässä alkusyksystä ja tehdään ohjeistus siitä. Tota, Toistaiseksi tosiaan rinnakkaistalennuksia on vähän ja osaksi ehkä tästä Marian ilmaisemasta syystä, mutta osaksi kyllä siitä syystä, että prosessit ei ole AMKissa kyllä, niin kuin, vaikka eh, tota, julkaisupolitiikkoja on julkaistu yhä useammassa paikassa, 68 prosenttia AMKista omaa julkaisupolitiikan, niin silti varsinaisia rinnakkaistalennuksia on vielä tosi vähän. Vain neljällä AMKilla ja määrät on tosi pieniä. Ja tota, Rinnakkaistallentamisessa, tuo mihin Teemu viittasi tuossa, niin tota, keskeistä olisi se, mitä nyt on yliopistojen toimintamalleja vertailtu, niin se Jyväskylän yliopiston malli, eli se, että Tota, toiminta tehdään yhteistyössä julkaisuosaston, TKIin, kirjaston kanssa ja niin kuin mahdollisimman pitkälle tuetaan tai jopa tehdään sit se tallentaminen ja seurataan sitä, että ketkä julkaisee ja pyydetään kaikilta, jotka julkaisee sitä artikkelia final draftina ja sitten tallentamisen tekee joku muu kuin se tutkija itse. Tällä tavalla äh, Jyväskylän yliopisto on saanut hyviä tuloksia aikaan ja esimerkiksi me Laureassa pyritään seuraamaan tätä Jyväskylän yliopiston toimintamallia. Ja että kaikki julkaisut menisivät sen saman prosessin kautta. Eli ei jätetä sen varaan, että joku julkais, äh, tota, tutkija, että viittiikö se tallentaa vai ei. Ja toivotaan, että Teseuksessa jatkosta voisi tulla AMKien täyden palvelun talo, eli siellä olisi sekä opinnäytetyöt, omat julkaisusarjat, rinnakkaistallennetut artikkelit, ja toivon mukaan saadaan rakennettua, joka on vielä äh, niin kuin suunnitteluasteella, tai ei siitä ole tehty vielä päätöksiäkään, automaattinen putki julkaisutietojen syötöstä Teseukseen ja OKM tietojen keruuseen, ja julkaisujen näkyvyys on tarkoitus aloittaa tänä syksynä kehittämään sitä siinä käyttöliittymyssä, Altmetrikkaa selvitellään ja pitkäaikaissäilytykseen passiin siirto, siitä on sovittu kansalliskirjaston kanssa. Joo. Vielä yksi kysymys tästä Hesseuksesta, että eurooppalaiset julkaisut kootaan Open Air, Open Science-portaaliin, johon esimerkiksi Altodokista ja Heldasta – Äh, imuroidaan, kun on Open Air yhteen toimivia. Että onko suunnitelmia, että Thesseuksestakin tulisi äh, Open Air yhteen toimiva. Tämä lisää tietysti valtavasti näkyvyyttä, eli se voisi myös motivoida rinnakkaistallentamaan lisää. Ää, äh, tästä on ollut puhetta ja se, kun Teseuksen sisältö on lähinnä ollut opinnäytetöitä, niin tota, sehän ei ole niin kuin Open Airin keskeinen kohde ja silti se on niin kuin isoksi osaksi haravoitu open aireen, open airin jo nyt niin kuin ollut jo monta vuotta ja sitä on mietitty, että pitäisikö se vetää sieltä pois tai luoda ehtoja, joilla sinne ei nousisi sopinäytetyöt, vaan tietty aineisto. Samoin kuin se niin kuin kansalliskirjaston ylläpitäjien julkaisuarkistojen tota, metadata ei ole open aire yhteensopivaa periaatteessa. Ja sitten siinä on ollut vielä keskustelua siitä, että se pitäisi olla lähinnä ymmärtääkseni tiettyjen rahoituskanavien perusteella valittuja artikkeleita, eli että niitä open air tota, kriteerejä täytyisi myös miettiä tarkemmin. Eli kansalliskirjaston tota, julkaisuarkistoista käsittääkseni lähinnä Lappeenranta on OpenAirissa mukana niin, että he ovat muokanneet metadataa. Ja kun meillä tosiaan niin kuin suurin osa materiaalista on tähän asti ollut tuota opinnäytetyötä, niin se ei ole ollut toivottavaa. Joo. Meillä olisi täällä kysymys Helena Puhakka-Tarvanen Karelian ammattikorkeakoulusta. Mietittiin tässä, että miten Teseus suhtautuu nyt näihin mm, muihin artikkeleihin, esimerkiksi UAS-journalin artikkeleihin, jotka on jo joka tapauksessa avoimia, mutta niitä ei Teseuksen kautta löydy. Että onko ajatuksia, että näitä niin yhdistettäisiin Teseukseen jatkossa? Anteeksi, mitä artikkeleita? Ö, esimerkiksi UAS-journalin artikkeleita, jotka on jo muuten avoimia, mutta ne ei Teseuksen kautta löydy, että se parantaisi sitä löydettävyyttä. Ähm ei ole ajateltu tai siitä ei ole ollut puhetta UAS-journaalin ylläpidon kanssa, että ne tulisi niin kokonaisuuksina, esimerkiksi lehdet. He ei ole tällaista pyytäneet, mutta osa MKista rinnakkaistallentaa varmaan jatkossa omia artikkeleitaan ja siihen on lupa. Että ainakin toistaiseksi on lähdetty sillä, mutta jos UAS-journaalilla on siihen halua, niin tietysti siitäkin voidaan keskustella, mutta tähän astihan ne kokoelmat menee niin kuin amkeittain, eikä siellä ole mitään UAS-journaalin omaa osiota. Joo, kiitos erinomaisesta esityksestä ensinnäkin. <laughs> Todella hyvä, hyvät esitykset kaikki. Öö, Tämä on varmaan nyt sellainen kysymys, että öö, Teseus on elänyt tietyn elinkaaren ja tässä on, ollaan menossa niin uuteen vaiheeseen ja oli hyvä kuulla näitä todella hyviä näkemyksiä, että miten pitää kehittää ja UAS Journalkin on kulkenut ikään kuin tietyn tämmöisen kehityskaaren ja ja kyllä meillä Arenessa näitä asioita on sillä tavalla keskusteltu, että miten me tehostetaan näitä, näitä meidän ikään kuin välineitä, mitä koko ammattikorkeakoulukentässä tällä hetkellä on. Että, että kyllä varmasti sanotaanko näin, että mitään päätöksiä ei vielä ole, mutta että kyllä meidän niin kuin kokonaisuutta meidän kannattaa katsoa tässä ja mennä eteenpäin. Me on kehitetty nyt hyviä välineitä ja, ja ei niistä Teseus ole kyllä se heikoin. Että <laughs> täytyy sanoa, että, että todella, todella hyvää työtä on tehty. Ja UAS-journali on taas palvelu aika paljon myös tämmöistä, voisiko sanoa, käyttäjille ja, ja yhteiskunta- ja sidosryhmille ö, kohdennettua ammattikorkeakoulutietoperustan ja osaamisen levittämistä. Se on saanut nopeasti, sanotaanko parissa vuodessa, paljon seuraajia ja lukijoita. Että Tämä on mut erittäin hyvä kysymys, mikä tuli Kareliasta, että näitä varmaan niin kuin AMKIT-konsortiossa ja Arenen piirissä ja, ja HAMKin piirissä, joka nyt sitten vetää meillä tätä UAS-journalia koko ammattikorkeakoulukentässä, niin varmaan yhteen on hyvä sovittaa. Että kiitos hyvästä kysymyksestä. Anne Kärki jatkaa. Hei, tota, tuossa tota, edellisessä slaidissa taisi olla se ää, julkaisu, tuossa tuo tietojen, OKM-tietojen keruu. Ja nyt tässä vaiheessa, kun ollaan niin kuin ammattikorkeakoulukentässä viemässä sitä auto, niin kuin tietyllä tavalla automaattiseen syöttöön ja syöttöpalveluun CCSCn kautta, niin tota, tässä yhteydessä sit kannattaa niin kuin sinne päin keskustella tämä Teseus OKM, et ei varmaan ole nyt vielä niin kuin sitä puhuttu näissä kokeilupiloteissa, mitä on jo toteutettu, että mm, seuraavassa ohjausryhmässä OKM, mä voisin ottaa tämän esille, että Joo, se olisi siellä jo. niin kuin ensisijainen asia myös. Käsittääkseni Lahdessa on ollut kokeiluja asian eteen. Me ei olla kyllä paljon kuultu siitä muuta kuin jotain vähiä sähköpostia. Joo. Mutta tosiaan toivotaan, että tämä oikeasti lähtee käyntiin rinnakkaistallentaminen avoimissa tota, lehdissä julkaiseminen, siihen niin kuin AMKeissa syntyy toimintamallit, jotka oikeasti jotain muutakin kuin semmoista yleisen tason politiikkaa, vaan enemmänkin niin kuin selkeät prosessit, toimintamallit, miten tehdään ja että ihmiset tietää, keneltä kysyä, että, mm, niin kuin esimerkiksi hankkeiden avoimuuden suhteen.